Hello friends welcome to the बानी टू प्रयागराज दोस्तों हम लोग सी लैंग्वेज में इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन देख रहे थे और पिछले लेक्चर में हमने देखा output instruction output statement output function मतलब प्रिंटअप के बारे में दोस्तों प्रिंटअप में हमने देखा कि प्रिंटअप को हम तीन तरीके से यूज़ कर सकते थे और प्रिंटअप से चीज़ों को हम प्रिंट कराने का यूज़ करते थे उसी कड़ी में हम आगे देखते हैं कि हमारा इनपुट फंक्शन क्या है इनपुट फंक्शन के बारे में देखते हैं तो इनपुट कराने के लिए इनपुट कराने का मतलब कोई भी डेटा होगा हमारा उस डेटा को उस डेटा को हमें यूज़र के लिए देना प्रोग्राम में देना उस पर कोई ऑपरेशन कराना ही क्या कहलाता है इनपुट कहलाता है किसी डेटा पर कोई काम कराने के लिए हम इनपुट का यूज करते हैं इनपुट के लिए हमारा एक फंक्शन यूज होता है स्कैन अप फंक्शन कौन सा फंक्शन यूज होता है दोस्तों scanf function scanf के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि स्कैन अप हमारा क्या है स्कैनअप एक हमारा predefined function predefined function है दोस्तों दूसरी बात यह कोई कीवर्ड नहीं है यह कोई क्या नहीं है कीवर्ड नहीं है तीसरी बात दोस्तों इसी के साथ हम देखते हैं कि स्कैन अप हमेशा किस में लिखा जाएगा लोअर केस में लिखा जाएगा स्कैन ऑफ वर्ड जो है ये हमेशा कैसे लिखा जाएगा लोअर केस में लिखा जाएगा और इसके साथ ये जो सिंबल लगा है इसको हम क्या बोलते हैं पैरेंथेसिस बोलते हैं तो दोस्तों ये रही स्कैनअप की बात scanf is a counterpart of printf function printf function के साथ प्रिंटअप फंक्शन की तरीके से स्कैनअप फंक्शन भी हमारा एक क्या है फंक्शन है प्रिंटअप हमारा आउटपुट के लिए यूज होता है और स्कैनअप हमारा इनपुट के लिए यूज होता है देखो दोस्तों हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि हम डेटा का जो डिक्लेरेशन होता है डेटा का जो इनिशलाइजेशन की जब हम बात कर रहे थे तो डेटा का जो इनिशलाइजेशन होता है वो दो तरीके से होता है अब इस बात को हम और ज़्यादा ब्रीफली करते हैं डेटा का जो इनिशलाइजेशन होता है वो दो तरीके से होता है पहला तरीका हमने देखा था ऑन टाइम क्या देखा था देखा था दोस्तों ऑन टाइम इनिशलाइजेशन जो दूसरा हमने देखा था वो था run time initialisation run time initialisation देखो दोस्तों अब इस पर हम थोड़ी सी ब्रीफ वाली बात करते हैं थोड़ा सा समझते हैं फिर इसके एग्जाम्पल को हम देखेंगे बारी बारी से जिससे कि हमारा ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसका यूज़ कैसे होता है प्रिंटअप स्कैनअप में उनकी प्रॉब्लम सारी उनकी पूरी प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग से पढ़ने से लेके एंडिंग तक में वो इसी में फंसे रह जाते हैं और उनका कॉन्सेप्ट ये क्लियर नहीं हो पाता तो देखो जैसे मान लेते हैं प्रोग्राम हम बनाते क्यों हमें सॉफ्टवेयर बनाना होता है जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर हम खुद बनाने के लिए खुद चलाने के लिए तो बनाते नहीं हैं बात को समझिए आप सॉफ्टवेयर हम खुद चलाने के लिए तो बनाते नहीं हमें चलवाना होता है हमें बना के दूसरे को बेचना होता है फिर दूसरे किसी कंपनी के लिए बनाना पड़ता है देखो दोस्तों जैसे मान लेते हैं कि हमने बोला कि आप ऐसा करिए कैलकुलेटर बनाइए आप एक कैलकुलेटर बना रहे हो और उस कैलकुलेटर की खासियत ये हो सकती है दो तरीके की हो सकती है कि आप ऐसा कैलकुलेटर बनाएं जो कि किसी फिक्स नंबर पे काम करे मतलब उस कैलकुलेटर में जब आप कोई बटन प्रेस करें कुछ आप चाहें कि एडिशन दे तो हमेशा केवल दो नंबर का एडिशन दे हमेशा हर बार और एक तो ऐसा कि जिस पर यूजर अपनी मर्जी से नंबर को इंटर करे और वो यूजर के अकॉर्डिंग दे तो दो तरीके हुए आपके पास आइए दोनों तरीकों को इससे कोऑर्डिनेट करते हैं कि क्या होता है देखो जो इनिशलाइजेशन डिक्लेरेशन वाली बात होती थी हम मान लेते हैं हमारे पास कोई एक इंटीजर डेटा होता है इंटीजर ए जिसकी वैल्यू हमने रख दिया फाइव और एक हमने रख दिया B B is equal to हमने रख दिया सेवन मान लेते हैं अब हम क्या करते हैं हमने लिखा एक कोई तीसरा वेरिएबल हमने ले लिया सी सी के अंदर हमने कोई वैल्यू नहीं रखी है और हमने लिख दिया C assigning to A plus B अब इसी पूरे कोड को आपने बना दिया सॉफ्टवेयर अब जितनी बार ये प्रोग्रामर ये यूजर क्या करेगा इस कोड को रन कराएगा तो सी का रिजल्ट कितना आएगा ट्वेल्व ही आएगा कोई कितनी बार भी चलाए सी का रिजल्ट आने वाला है ट्वेल्व ट्वेल्व से ना तो इलेवन होगा ना तो टेन होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि हमने ए और बी की वैल्यू क्या कर दी है फिक्स कर दी है फिक्स करने का मतलब जब हमने वेरिएबल बनाया जब हमने वेरिएबल बनाया तो बनाते टाइम पे ही हमने वैल्यू का इनिशलाइजेशन कर दिया डिक्लेयर करते टाइम पे ही हमने वैल्यू का इनिशलाइजेशन कर दिया इस तरीके की इनिशलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं ऑन टाइम इनिशलाइजेशन बोलते हैं मतलब अगर इसकी मदद से हमारा कोई सॉफ्टवेयर बन गया हमारा कोई कैलकुलेटर बना तो कैलकुलेटर हमेशा जितनी बार भी कोई उसको चलाएगा उतनी बार ये क्या करेगा सेम रिजल्ट देगा और सेम रिजल्ट देगा तो ये भाई जब कोई चीज़ वही चीज़ बार बार करे तो हर हर यूजर को हर हर कंपनी को सेम डेटा पे तो ऑपरेशन कराना नहीं है ना आपको थ्री प्लस टू का एडिशन कराना है आपको किसी बड़े नंबर पर कराना है किसी को किसी और पे कराना है तो ये बात हमें ज़रा क्या करनी है सोचनी है और समझनी है तो इस तरीके से तो भाई काम चल नहीं पाएगा हमें चाहिए क्या हम कुछ ऐसा जुगाड़ कर दें हम कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें जिसके जरिए ऐसा हो कि हम केवल वेरिएबल बना दें और जब यूजर को जिस नंबर पर करना हो जिस नंबर पर ऑपरेशन कराना हो वो उस नंबर को अपने से इंटर करें ये हुई ना वो दोस्तों बात अब इसकी बात करते हैं ये काम कहाँ से पॉसिबल होता है रन टाइम इंसलाइजेशन की तो देखो दोस्तों रन टाइम इंसलाइजेशन होता कैसे जैसे मान लेते हैं कि हम कोई एक प्रोग्राम बनाते हैं इस प्रोग्राम में ज़्यादातर चीज़ें आपको समझ में हो सकता है ना है लेकिन अपने टॉपिक को क्लियर रखिए मान लेते हैं कि हमने क्या बनाया मेन फंक्शन बनाया और हमने यहाँ पर लिखा इंटीजर ए और बी और सी हमने क्या लिखा integer A B C integer A B C की बात करें तो ये तीन वेरिएबल बनेंगे इससे क्या होगा मेमोरी के अंदर तीन वेरिएबल बनेंगे ए बी और सी तीनों के लिए दो दो बाइट की मेमोरी होगी अब यहाँ पे ए बी सी के अंदर कोई डेटा नहीं रखा हुआ है ए बी सी के अंदर कोई डेटा नहीं रखा हुआ है ये डेटा केवल ना केवल किसके लिए यूज होगा इसके जगह पे केवल प्रीडिफाइंड सॉरी गार्बेज वैल्यू क्या होगी ऑटोमेटिक स्टोर हुई होगी इस गार्बेज वैल्यू को रखा है इस गार्बेज वैल्यू पे हमें क्या करना है काम करना है अगर हम एक मैसेज लिखते हैं प्रिंट क्या लिखते हैं प्रिंट और लिखें please enter any two number अब जैसा कि दोस्तों हमें पता है कि प्रिंटफ एक हमारा प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो कि किसी मैसेज को प्रिंट करता है तो इस पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो सेम मैच प्रिंट हो जाएगा तो यूजर इस मैसेज को जब पढ़ेगा तो क्या करेगा कोई दो वैल्यू देगा जब कोई यूजर कोई दो वैल्यू देगा तो वो वैल्यू रखने के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए इसी वैल्यू को रखने के लिए हम यूज किसका करते हैं इस कहना फंक्शन का यूज करते हैं और इस तरीके से वैल्यू को लेना ही क्या कहलाता है रन टाइम इनिशलाइजेशन कहलाता है जबकि इन अदर हैंड दूसरे शब्दों में बात करें अगर हम अगर कोई ऐसा बनाते हैं हमने लिखा वाइड मैन वाइड मैन और हमने यहाँ पे लिखा integer A sign into five integer b assigning to 7 integer c देखो ये ऑन टाइम डिक्लेरेशन है और initialization on time initialization on time initialization और यहाँ पे हमने कोई वैल्यू नहीं रखी है और उसके बाद हम क्या लिखते हैं C assigning to A plus B हमने लिख दिया और इतना लिखने के बाद हमने क्या करा दिया प्रिंट करा दिया हमने जब प्रिंट कराया तो ये प्रिंट करेगा हमने मान लेते हैं लिखा addition equal to percent sign D और हमने यहाँ पे लिख दिया सी फिर हमने लगा दिया गेट सी एच फंक्शन और ये हो गया हमारा प्रोग्राम क्लोज तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा जब ये कोड चलेगा या फिर जितनी बार भी चलेगा तो इसमें रिजल्ट क्या आएगा यही आएगा addition is twelve addition is equal to twelve same ऐसे प्रिंट हो जाएगा कि नहीं होगा तो कोई कितनी बार भी आप इस प्रोग्राम को चलाओगे हर बार यही रिजल्ट आने वाला है जबकि यहाँ पे हर बार यूजर जितनी बार ये प्रोग्राम चलेगा इतनी बार ये मैसेज प्रिंट होगा और हर बार ये यूजर से क्या करेगा हर बार ये यूजर से क्या करेगा वैल्यू मांगेगा डेटा को मांगेगा तो यूजर उसको इंटर करेगा तो देखो हमने देखा कि दो तरीके का इनिशलाइजेशन एक तो आन टाइम इनिशलाइजेशन और रन टाइम इनिशलाइजेशन इन दोनों बातों को आप समझिए कि ऑन टाइम का क्या फ़ायदा होता है और रन टाइम का क्या फ़ायदा होता है ऑन टाइम पर जब हम इनिशलाइजेशन कर देते हैं तो पूरे प्रोग्राम के लिए फिक्स हो जाता है फिर वो चेंज नहीं होता है तो पूरे प्रोग्राम में अगर उसका कहीं पर यूज़ करेंगे तो वही सेम डेटा रहेगा और इस प्रोग्राम को कितनी बार भी यूज करेंगे उसी डेटा पे ऑपरेशन होगा लेकिन अगर हम रन टाइम का यूज करेंगे तो रन टाइम में क्या होगा जितनी बार प्रोग्राम रन करेगा उतनी बार वैल्यू मांगेगा उतनी बार वैल्यू की डिमांड करेगा और जितनी बार वैल्यू की डिमांड करेगा उतनी बार हमें क्या कराना है उस काम को कंप्लीट कराना है तो ये बात हमें थोड़ा थोड़ा सा समझ के रखनी है तो ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम में हम केवल किसी एक का यूज़ करेंगे हम हम तो क्या है हमें जो मिलेगा जैसे मिलेगा जिस तरीके से हमारी मर्जी होगी उस तरीके का यूज़ करेंगे समझेंगे सबको जानेंगे सबको लेकिन करेंगे वही जो हमारा मन होगा जो हम जिसकी हमें ज़रूरत होगी कभी कभी हमें जरूरत पड़ेगी आन टाइम की और कभी कभी हमें जरूरत पड़ेगी किसकी रन टाइम की तो ये रही दोस्तों बात आन टाइम और रन टाइम की अब आगे हम देखते हैं कि हम आप, आप अपने वैल्यू का स्कैनर फंक्शन से वैल्यू को कैसे इंटर कराते हैं इस बारे में थोड़ा सा समझते हैं होता क्या है कि स्कैनर फंक्शन का जो सिंटेक्स होता है वो ऐसे होता है स्कैनफ इसके बाद फिर फॉर्मेट स्ट्रिंग इसके बाद ये एक सिंबल बनाते हैं इसको हम समझते हैं इसके बारे में जानते हैं वेरिएबल नेम कई ढेर सारे हो सकते हैं और ये फार्मिया स्ट्रिंग भी कई ढेर सारे हो सकते हैं दोस्तों ये रहा इसका सिंटेक्स जैसा कि हमें पता है स्कैन ऑफ एक क्या है डिफाइंड फंक्शन है डबल को पैरेंथिस के अंदर हमने डबल कोट लगाया और यहाँ पे हमने लिखा फार्मेट स्ट्रिंग ये फार्मेट स्ट्रिंग आपके वही होंगे percent sign D percent sign C percent sign F और percent sign L D percent sign U and percent sign S तो ये हमारे वही फॉर्मेट स्ट्रिंग होंगे जिसका हमने पहले जिसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं तो इसमें यहाँ पे आपको तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए अब बात करते हैं यहाँ पे ये डबल कोट हमने लगाया इसको बंद कर दिया डबल कोट लगा हमने बंद कर दिया और ये देखो क्या होता है इसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर ये एक तरीके का ऑपरेटर होता है ऑपरेटर को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने भी वाले हैं तो ये एक ऑपरेटर होता है फिर एक स्पेशल सिंबल होता है जो कि बताता है एड्रेस आप यहाँ पे वेरिएबल नेम यहाँ पे जो कुछ भी वेरिएबल नेम लिखा रहेगा उस वेरिएबल नेम के में उस डेटा को रखना उस वेरिएबल नेम में उस डेटा को रखना आई होप बात समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही आगे एग्जाम्पल पे देखते हैं इसी बात को जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा एक हमारे पास कोई हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं हमने लिखा वाइड मैन वाइड मैन लिखने के बाद दोस्तों हमने लिखा integer a float b कैर सी अब हम यहां पे एक मैसेज लिखते हैं प्रिंट ऑफ हमने लिखा please enter any integer any integer और इतना करने के बाद हमने अपने मैसेज को क्या कर दिया क्लोज कर दिया और फिर हम यूज करते हैं स्कैनअप फंक्शन का हमने लिखा percent sign D address of ये इंटीजर वैल्यू किस में है ए में है तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया ए लिख दिया आप देखते समझिए क्या ये प्रिंटअप स्कैनअप से पहले हमने क्या यूज किया है प्रिंटअप का यूज किया है ये प्रिंटअप का काम हमें पता है कि प्रिंटअप यहाँ पर क्या काम कर रहा है केवल ना केवल एक मैसेज को प्रिंट कर रहा है मतलब स्कैनअप जो काम करेगा उससे पहले यूजर को बताना पड़ेगा कि आप कोई वैल्यू इंटर करो अदरवाइज स्कैनअप क्या करेगा हमारा हमारी स्क्रीन टर्मिनेट हो जाएगी किसी वैल्यू के लिए रुक जाएगी और जब तक उसे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक स्क्रीन आगे नहीं बढ़ेगी देखिए तो इस बात को समझिए ये इसे मान लेते हैं कोई छोटा बच्चा हो कोई छोटा सा बच्चा है अब वो गुस्सा हो गया नाराज़ हो गया नाराज़ हो गया अब बता नहीं रहा है किस वजह से नाराज़ है और नाराज़ हो गया भाई कुछ काम नहीं कर रहा है ना हंस रहा है ना बोल रहा है तो आप क्या सोचोगे यही बोलोगे ना भाई कुछ बताओ किस वजह से तुमको परेशानी है वैसे अगर वो नहीं बताएगा तो आप उसकी प्रॉब्लम का सलूशन कैसे देंगे वैसे ही अगर मान लो कि आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो आप कोई आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो सॉफ्टवेयर में अचानक से उसकी स्क्रीन बदल जाए और कुछ ना लिख के आए कुछ ना लिख के आए तो आप क्या करोगे समझ में नहीं आएगा सोचो अगर कहीं पे इलर हो रही है कहीं पे फाल्ट हो रहा है आपको चीज़ों को भाई बनाने वाले को तो पता है कि किस वजह से रुका हुआ है आपको नहीं पता है लेकिन अगर मान लेते हो कि आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो जब अपने मोबाइल को ही आप चला रहे हो आपके आपके मोबाइल में अचानक से आपकी स्क्रीन पर कुछ ना लिख के एकदम ब्लैंक हो जाएगा एकदम ब्लैंक हो जाए तो आप क्या सोचोगे सोचो तो मोबाइल ख़राब हो गया है फिर आप कोई दूसरा इंटरनेट रास्ता ढूंढने लगोगे मोबाइल को बंद करोगे खोलोगे लेकिन अगर वही मोबाइल की स्क्रीन एकदम चेंज ब्लैंक हो जाए उस पर कहीं पर लिख के आ जाए please take your please pin your charger अपनी अपने चार्जर को लगाओ तो आपको समझ में आ जाता है ना कि इसको चार्जर की ज़रूरत है अब ऐसा नहीं वो मैसेज ना लिखा होता तो भी उसको चार्जर लगाना पड़ता है लेकिन तब आपको पता नहीं लगता कि किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है वैसे ही देखो यहाँ पे अगर हम प्रिंटअप को लिखते प्रिंटअप को ना लिखते तो भी स्कैन अप काम करता लेकिन प्रिंटअप लिखने से ये हमारा मोटिव क्लियर हो गया जो कोई अदर अदर थर्ड पर्सन इसको यूज कर रहा है उसको पता चलेगा कि अब हमें करना क्या है अब अगला काम हमें क्या करना है तो ये कहेगा एज जब मैसेज हमारा क्या कर रहा है काम कर रहा है तो इस बात को हमें थोड़ा सा समझना है अब जैसे हम इसके बाद भी हम यूज कर सकते हैं हमने लिखा printf please enter a float number and character अब देखो यहाँ पे हमने मैसेज लिखा ये मैसेज कुछ भी हो सकता है जैसा कि आपको पता है आप अपनी मैसेज अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग अपने शब्दों में लिख सकते हैं और फिर इसके बाद हमने लिख दिया इसका इनफ उसका ना तो हमने लिखा percent sign F percent sign C address of B comma address of C दोस्तों ये रही बात देखो यहाँ पे हमने स्कैनअप का यूज़ किसी दूसरे तरीके से किया यहाँ पे स्कैनप का यूज़ हमने किसी दूसरे तरीके से किया यहाँ पे देखो हमने दो वेरिएबल का यूज़ एक साथ में किया दो हमने फॉर्मेटेशन एक साथ लगाया जैसा कि प्रिंटअप में हमने किया था तो देखो यहाँ पे आप तीनों को एक साथ कंबाइन कर सकते हो तीनों को आप अलग अलग कर सकते हो तो आपकी जैसे यूज करने की इच्छा आप वैसे कर सकते हो वैसे एक यूज एक प्रोग्राम की या फिर एक सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए भाई लेस टाइम वर्किंग हो मतलब कम से कम समय में बन जाए कम मेहनत लगे बहुत ज़्यादा लाइन बहुत ज़्यादा लाइन्स ना हो बहुत कम मेमोरी कंज्यूम करे तो इस तरीके से अगर एक लाइन में लिखना हमारे लिए ज़्यादा बेटर होता है अगर पॉसिबल हो तो तो दोस्तों ये देखिए हमने क्या किया इसको जिस तरीके से यूज़ किया अगर यहाँ पे आप एड्रेस आप सी कर देंगे तो यहाँ पे एफ की वैल्यू चली सी की वैल्यू इसमें चली जाएगी तो इसको सही आर्डर पे लिखना है आपको क्या करना है यूज़ करना है यहाँ पे आपको हमेशा इसको काम अगर आप एक से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो आपको कामा से सेपरेट करना जरूरी है एड्रेस आप ऑपरेटर क्या करेगा इस पर काम करेगा अब आइए देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है इस बात को भी थोड़ा सा हम समझते हैं अब देखो मान लेते हैं हमने एक इंटीजर है अब मेमोरी में क्या होगा मान लेते हैं ये हमारी मेमोरी है इस मेमोरी में ए बी और सी नाम के तीन जगह भर गई इतनी लाइन के फलस्वरूप ये हमने जो डिक्लेरेशन किया है इस डिक्लेरेशन से इतनी मेमोरी में जगह बन गई और कुछ नहीं हुआ और ये तीनों जगह पे कुछ अनप्रडिक्टेबल वैल्यू कुछ अनप्रडिक्टेबल वैल्यू आगे रख गई अब इस वैल्यू के बारे में हमें पता नहीं है इसके बाद हमने लिखा printf please enter any integer user को हमने बताया जब ये साफ ये जब प्रोग्राम रन होगा तो ये मैसेज लिख के आएगा कि please enter please enter any integer आप कोई इंटीजर नंबर क्या करिए इंटर करिए तो यूज़र क्या करेगा कीबोर्ड से कोई नंबर इंटर करेगा यूज़र जब कोई नंबर इंटर करेगा तो उस नंबर को होल्ड करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है स्कैनअप लिखा है अगर आप स्कैनअप का यूज़ नहीं करेंगे और यूज़र कोई वैल्यू इंटर करना चाहेगा तो नहीं होगा तो मतलब अप में जब कोई यूजर इंटर करेगा तो वैल्यू कैसी होनी चाहिए इंटीजर होनी चाहिए और कहाँ पे जाएगी एड्रेस आपके तो एक का एड्रेस कहाँ पे है दोस्तों ये है ना एक का एड्रेस मान लेते हैं यूजर ने एक ही जगह पे इनपुट किया फाइव तो देखो जो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन बनेगा कुछ ऐसे बनेगा और इसका जो आउटपुट होगा कुछ इस तरीके का होगा सबसे पहले लिख के आएगा please enter Please enter any integer. इसके बाद यूजर ने क्या कर यूजर क्या करेगा कोई नंबर इंटर किया जैसे मान लेते यूजर ने इंटर कर दिया फाइव फाइव करने के बाद यूजर अपनी इंटर बटन प्रेस करेगा और फिर से please enter a float number and a character फिर एक दूसरा मैसेज आ जाएगा please enter a float number and character और इसके बाद यूजर मान लेते हैं सर इंटर किया 3.14 एंड इसके बाद फिर यूजर को इंटर बटन प्रेस करना पड़ेगा फिर उसमें मान लेते हैं करेक्टर इनपुट कर दिया ए अब देखो जब ऐसा कर देगा यूजर तो गेट्स सी से टर्मिनेट हो जाएगी अब ए बी सी के अंदर तीनों के अंदर हमारे में क्या होगा कुछ ना कुछ वैल्यू चली जाएगी इस पर चला जाएगा फाइव इस पर चला जाएगा थ्री पॉइंट वन फोर और इस पर चला जाएगा ए तो ये हुई ना बात इस तरीके से डेटा क्या होता है प्रिंटर होता है आप इसके बाहर भी गेट सी लगाने से पहले प्रिंट भी करा सकते हैं तीनों को इन तीनों नंबर को आप क्या कर सकते हो प्रिंट भी करा सकते हो प्रिंटअप लिख के अगर आप पर्सन साइन डी करते हो और ए करते हो तब ए के अंदर रखी गई वैल्यू प्रिंट हो जाएगी तब जो है ए के अंदर रखी गई वैल्यू क्या हो जाएगी प्रिंट हो जाएगी तो दोस्तों ये एक अंदर क्या प्रिंट होगा फाइव प्रिंट होगा किस तरीके से ये, बात हमारे समझ में आ रही है किस तरीके से हमें प्रिंटअप का यूज करना है और किस तरीके से हमें स्कैनर का यूज करना है तो दोस्तों अब नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर ऑपरेटर पढ़ेंगे वहाँ पर कई सिम्बल्स पढ़ेंगे उनका यूज कैसे होगा उसके लिए हम अच्छे से समझते हैं गुड बाय